Кто? Сын. Э, сколько лет? Восемь. Жена? Разведен. Ну, то есть сын живет с женой, да? Да. Э, как попал вообще ну, в войска Российской Федерации? Как присоединился и к кому? Э, подразделению «Ахмат». Вот, добровольно пошел, подписал контракт. А как все произошло? Вот где нашел информацию? Э, получается, в этом, в Инстаграме сидел, вот, и там реклама была просто в каком-то посте. Вот, увидел. В Инстаграме? Инстаграм. Это вообще такая интересная история. Инстаграм же заблокирован в России, правильно? Ну, кто-то лазит. Все Ну, через VPN. Да. И в э, Ахмат давал э, рекламу своего подразделения в этом, э, ну, в Инстаграме. Там, я так понял, не реклама была, а просто кто-то скинул. то есть кто-то из ребят, видимо, скидывал просто. Угу. Ну. Но... Это когда было? О, это получается в... Да, в октябре это было. Угу. И дальше вот какие твои действия были, как это все, ну, с кем ты вышел на контакт, где ну, как? Номер, номер посмотрел, взял номер, вот, подразделение, позвонил, спросил, можно ли приехать, вот, все, приехал в Грозный и записался добровольцем. А кто с тобой э, разговаривал в Грозном? А я не знаю, не представлялись. Ну, просто вот человек, который а, на телефоне сидит, оператор получается. А помещение какое? Вот где встреча происходила? А, в мэрии. В самой мэрии, да? Так. И, и представитель Ахмата был или представитель мэрии? Не могу сказать. Угу. Ну, там как бы все так быстро происходит. Приходишь, говоришь, вот такой-то, такой-то, свои данные, все. А контракт подписывался, да? Так. А с другой стороны, чья подпись была и печать? Министерство обороны, вроде бы, было. А, деньги обещали, правильно я понимаю? Ну да, там какие-то выплаты должны были быть. Сколько? А я сильно не интересовался, мы узнавали, когда нам сказали, мы не знаем. Ну, в контракте же должно было что-то подписано быть. Не прочитал, к сожалению. Вообще? Хорошо. А Насколько был подписан контракт? На три месяца. Э, в Украину когда попал? 10 э, ноября. То есть через месяц, да, после подписания контракта? Нет, я подписал контракт, ну, получается, примерно, я приехал 3 э, ноября, угу. вот, ну, мы там неделю пробыли, вот 10 ну, с 10 считается, что 10 ноября, как бы, вот как уезжали, так он и считается. Когда заехал в Украину, ты сказал, 10 ноября, э, через какую область? М -м, вроде бы как говорили, что через Ростовскую область. То есть ты не знал, да? Нет. А в Украине куда населенный пункт заехал? О, в вроде бы. Угу. Вроде бы в Попасную были. И сколько там находился? Ну, около месяца примерно. Ну, до конца месяца точно были там. Э, ноября? Да. А в плен когда попал? 31 декабря. Где? А, сказали, что в районе Белогоровки. Но это другому а, парню сказали. Уже когда в плен брали, он поинтересовался. Угу. Вот, и ему, ну, украинские сказали ребята, что в районе Белогоровке. А так нам никто не говорил, мы ночью шли, ближе к утру пришли на позиции, вот, а где мы находимся, мы не знали. А обстоятельства, как попал в плен? Ну, приказ был сидеть, ждать в окопах, когда придет старший. Угу. Вот, ну, старший не пришел, пришли вот в СВУ. То есть вас просто так взяли с окопов, да? А должность какая у тебя? Стрелок. Пехота? Ну, стрелок. А ты, ты в штурмовых группах был? <coughs> Я не знаю. Но ну, мы в штурм не ходили, вот на второй день нас взяли. Мы первый день пришли, прождали, и потом ночь прошла, и все на где-то до обеда вот, нас в плен взяли. Вот смотрите, Олег, вы не помните, сколько, типа, стоя... Э, сколько денег типа стояло в контракте? Правильно я понимаю? А что я, было... Ну, да я даже не знаю. Ну, вообще информация как бы общая, что до 200 тысяч, говорили, в месяц. Что подтолкнуло, чтобы пойти в Ахмат? Именно в Ахмат. Ну, вообще, вообще, да, вообще. Ну, вообще помогать ребятам хотел. Каким? Ну, вообще нашим, российским. Ну, что здесь, ну, что кого-то подменить, там, еще что-то. В любом случае, какая-то помощь есть у меня. То есть, чтобы помогать... Даже если я не специалист. Деньги мотивом не было? Не были? На втором плане уже они. А до этого чем занимались? До этого я работал в компании. Какой? Я официально. Нильсон. А, кем? А, сотрудник по сбору информации. Сотрудник по сбору информации. А это коммуникационная компания, мне кажется, Нильсон, правильно? Нет. А какая? А, делают эту статистику по торговым точкам просто. Ну, продажи. Угу. Как идут продажи. И, и какая зарплата была? 27 тысяч. Это немного. Ну, не хватало. А в Новосибирске э, квартира есть? Нет. Снимаю. Снимаю, да. А сколько платите? 15. 15 и 12 оставалось э, на другие вещи. Образование есть? Нет. Э, а даже среднеспециального? Нет. Я до 6 класса учился, потом работать пошел. А почему так? Семья бедная. А что это значит? Ну, бедная семья, помогать матери хотел. Поэтому работать пошел. Много детей было или как? Четверо. И мать одна? Да. И вы были самый старший, да? Я, я самый младший. А другие? Ну, другие своими делами занимались. Ну, то есть, как бы младшему брату не хотели помочь и ну матери? Да. да. Не хотели? Ну, пытались, но у них свои дела были, они же старше. А кем пошли работать после, после шестого класса? Вы же не, несовершеннолетним были. Грузчику в основном. И брали на работу и... Да. Неофициально. Официально? Ну, Неофициально. после шестого класса это сколько? Неофициально? Неофициально, конечно. И сколько грузчиком зарабатывали? Ну, точно не скажу, но около 15 тысяч у меня выходило в месяц. И то есть вот так после шестого класса все время как бы работалось, да? да. Помогать ребятам. Вот Можете мне немного объяснить, в чем? Да, я как бы, ну, когда думал об этом, что даже если что-то принести, подать вот так, ну, как бы в быту что-то, то есть ну, помощь, она любая же помощь есть. Ну, помогать с автоматом Калашником? Ну, не всегда же можно именно с оружием. Иногда можно просто как-то помогать. Ну вот я в подразделении стриг, подстригал людей, потому что я парень. То есть я правильно понимаю, как бы мотив был идеологический? Mm, да, да. Ну, чтобы я немного развил мысль, да, здесь вы пришли бороться с нацистами или как? Ну, с нацистами как бы, ну, я не знаю, как я об этом даже не думал. На вот деле. помогать, да, вот российская армия, она воюет. Хорошо, вы пришли помогать российской армии, стали частью российской армии. Э, если мотив идеологически, тогда должна быть какая идея, какая-то идея, правда? Ну, ну то, по что логике. Ребята, ну, даже, грубо говоря, на позициях, да, если их никто не меняет, ну, как бы, ну, пришел, поменял. Ну, это не только стричь, это то, ну, это, да, это и ну, стрелять. Ну, ну, это потом уже. Ну, не всегда стрелять. Просто бывает такое, что сидишь и занимаешь позицию. Хорошо. Вы реша, решили помогать как бы ребятам. Э, за что вы здесь воюете? Можете мне объяснить? Ну, вот я укра... украинец. Именно я? Да. За что воюю? Да. Вот, ну, потому что, как бы это, я всегда говорю, э, причина следственная связь, да? Если ты идешь помогать, присоединяешься там к Ахмату, к Ахмату, Вагнеру, там другие там Редут есть, да, э, контрактники, Минобороны, то есть люди за что-то воюют. За что здесь воюют, в общем, какая идея пребывания здесь солдат Российской Сейчас Федерации? Сейчас я не могу на это ответить. Как бы вот, ну, может быть, тогда я что-то и понимал, сейчас я не могу на это ответить. Хорошо, тогда о чем? То есть о чем вы, вы думали? Тогда о чем да, я думал? Да. Честно, не знаю, о чем я думал. Ну вот я просто понимал, что нужно быть здесь. Это а какое-то внутреннее чувство было или как? Да. А под воздействием чего? То есть вы понимаете, как бы идея, она должна как бы родиться, да, на основании чего-то. Если человек внутренне чего-то хочет... Ну, наверное, информацию все он уже принимал, как бы соцсети, все это. Информацию какую-то принимал, и вот за счет этого как бы все и в голове срослось. И понял, что нужно ехать. Все. А вы с работой рассчитались или как? М Получается, что с сохранением рабочего места ушел. Они пообещали сохранить? Да. А зарплату выплачивали? Официально, да. Так. То есть, когда вы... <coughs> То есть, когда вы должны были отсутствовать типа три месяца, то они должны были платить зарплату, да? Нет, она не платится, она идет как э, отпуск за свой счет. Угу. Он э, просто продлевается. Пока с Ахмата много было в Белогоровке? Э, нас 10 пришло. Да, 10. 10 человек. Ну, Ахмат — это как бы кадыровский батальон, мы все знаем. Ну, наверное, да. Кадыровцы Я были? Там нет. нет. Откуда у все были? У нас все русские были. То есть ноль кадыровцев, да? Ну, а вы себе вопрос не задавали, почему в Ахмате нету кадыровцев? Ну, нет. Об этом я и не думал даже. Потому что в Украине большинство знает, что Ахмад – это кадыровский батальон. Не знаю, в России как? Ну, не знаю, ну как бы мы приехали, но вот э, сколько нас человек? У нас 10 человек или 12, 12 приехало в расположение, они были русские. Угу. Мама жива? Да. Э -э разговаривали об этом с ней? Я с мамой не говорил. Что едете сюда? Ей только... А, ну, то, что еду сюда, она знала, ну, насчет этого не говорили. Как бы. Но она бы против была. А с кем-то советовались? С девушкой только советовался. Что она говорила? Она плакала и все. А почему? Ну, наверное, что понимала, что это плохо. Хм. А вот это как бы внутренняя штука, что типа нужно быть здесь и помогать ребятам. Ну, так вот. Так получилось. Не подумал. Не обдумал. Знал просто, что нужно здесь быть и все. Я честно вам скажу, вы немногословны, да? Я вот даже о внутренней вещи и так далее спрашиваю. Я правильно понимаю, что это все как бы под воздействием этой информации, которая циркулирует в России, да? Ну, возможно, да. Возможно. А что смотрите, например? Вот какой, какого типа информацию и где? Ну, в основном в интернете все. Ну, что там, например, что показывали, да? Вот что вас э, как бы... Э, более всего подтолкнуло к этому решению? А, ну, видите, а в основном же как? Просто листаешь а, новостную ленту, угу. вот что то это видишь. Даже можно не заострять же внимание на этом, но оно откладывается все. Ну что, вот что такое самое примечательное? Ну, не знаю, мне здесь рассказывали, что там показывают, что в кавычках, мол, украинцы отрезают там кому-то яйца, да? или еще что-то такое, да, вот это как бы самые, как, как бы... Э... Да, ну это везде показывается, конечно. Это тоже Во показывали, да? Да, ну, ви видел как бы это все. Это как бы... Это было, было, да. Есть тоже было, было, да? Конечно. Что теперь думаете об Украине? Ну, народ такой же, как и все. Ну, я это понимаю. А по войне, ну, война, она везде сейчас, я так понимаю, еще где-то есть война. Ну, слышал, что есть еще. В смысле? Ну, где-то тоже происходит что-то. Ливия или Сирия, я не знаю. Там уже давно. Э, я как бы это... Я думал, что уже закончилось, оказывается, происходит еще. Вот. А так как бы, ну, плохого сказать ничего не могу со своей стороны а Украине украинцам. Да. Вот, вот смотрите, Олег, вы плохого ничего не можете сказать о Украине украинцев, но пришли сюда с, как бы с, э, с оружием и воевать. Ну, я прошел же и как бы увидел, как на самом деле все. И как на самом деле? Я это спрашиваю. Ну, много не, не сходится, как бы. Ну, например? русский, например, не запрещают. На русском можно говорить. Можно говорить? Да. Много кто говорит на русском. Без проблем? Да. Нацисты есть? Я на самом деле не понимаю, что такое нацисты. Ну, нацисты — это те, кто не говорят, например, по-русски. Ну, как с моей стороны, как я понимаю, что они... Нацисты — это те, кто не говорят по-русски? Ну, я так со своей стороны, угу. как бы, что нацизм — это, ну, я так так сказать, необразованный человек, я не знаю, что такое нацизм. Угу. Вот. Ну, как бы, ну, здесь я такого не замечал, чтобы не разрешали по-русски говорить. Книги какие-то читали? Ну, читал здесь. Вообще, тут, здесь, а до здесь этого? тоже читал. До этого читал, но в детстве. Что? А, в поисках Немо читал. В поисках Немо. Да. да? Да. Хорошо. Что еще? Библию читал. Ну, Вы верующий человек, правильно? Ну, да. Православный? Да. Но если Библию читали всю, да? Ну, почти всю, да, я уже не помню, потому что маленький был, читал. Но в церковь ходите? Ну... В Новосибирске ходили? Нет. Не очень? Получалось. А что значит верующий человек? Ну, я в себе верю. То есть у каждого своя вера в любом случае. То есть... Не обязательно куда-то ходить. То есть церковь как институцию вы не очень как бы воспринимаете, но как бы внутри верите, да, как бы Бога, да? А вот, ну, как бы говорится, не убей. Да, и заповедь Божья, да? А вы, ну, сюда пришли убивать. Значит, я согрешил и даже не можете мне объяснить, за что должны были погибнуть украинцы. Нет, я не это, не убил никого. Олег, здесь 90%, 80%, которые со мной разговаривали, говорят, что они вообще не стреляли. Что вы понимали? Мне тяжело это поверить. Я о другом. Вы готовы были убить, не понимая даже, для чего вы должны их убивать, украинцев. Я сейчас не разделяю ВСУ, гражданские и так далее. Понимаете, о чем я? Да. Это осознаете? Да. На выборы ходили? Нет. Вообще? Вообще. А за Новосибирск куда-то выезжали? Только в этот, э, в Челябинск. Зачем? <coughs> с другом встречался. Ну, у меня там знакомые живут. То есть раз в жизни были как бы другой город, это Челябинск, да? Да. И все, больше ничего. У вас сын 8 лет, да? Да. Вы сказали. Посмотрите, вот я этот вопрос э, большинству россиян ставлю, у которых есть дети, да, это маленькие, да? Вот, например, там через 10-15 лет он вырастет, да? Мы надеемся, что это все будет уже история к этому времени, и он спросит – Э, Папа, а что ты делал в Украине? За что ты воевал? Я надеюсь, не спросит об этом. Я надеюсь, он забудет. Почему? Ну, что о войне вообще говорить не захочется с ним. Что ну, было такое? Ну, вы же понимаете, что между Украиной и Россией пропасть уже. Да. Между украинцем и россиянами. Эта война онлайн я это называю часто, да, потому что много роликов есть, показывают это и так далее. И я очень сомневаюсь, что вам удастся укрыть от него то, что вы были в Украине. Ну, там уже видно будет. Поэтому я спрашиваю, когда он вас спросит, папа, за что ты воевал здесь? Я сейчас не могу сказать, что я ему отвечу. Потому что я, ну, я не знаю, что я ему отвечу. А пробовал, наверное, что-то объяснить, но видно будет. 161 520 россиян погибли здесь, в Украине. За что они погибли? Можете объяснить? Нет. Не могу. Ну, каждый за свое, за что-то. За свои мысли, за свое дело. Олег, что вы чувствуете, когда сидите передо мной вот сейчас, мы разговариваем? Напряжение чувствую. Почему? Ну, потому что мне приходится на вопросы отвечать. Я ставлю какие-то неправильные вопросы? Не, как бы, ну, есть все равно напряжение. Но это, наверное, нормально для человека, которого спрашивают. Ну, у меня неудобные вопросы, просто я хочу понять. Ну, некоторые, да, потому что на некоторые не знаю ответ. Вот. И поэтому отвечаю как-то не хотя, видимо. Пытаюсь найти ответ, но не могу найти его. Из-за этого, наверное, складывается ощущение, что какое-то напряжение. Сейчас просто в данный момент не на все вопросы можно ответить. Почему? Потому что многого не знаем, правда не знаем. Как здесь условия? Условия ну, а, нормальные, но не дом. Прочитать вам, в каких условиях содержатся украинцы, украинские пленные. Интересно вам будет? Ну, можете прочитать. Это один украинский журналист написал два дня назад. Специально не стал писать вчера, чтобы не было лишней эмоций. В госпиталь недалеко от линии фронта привезли парня. Я такого еще не видел, разве что в советской кинохронике об освобождении Освенцима. Знаете, что такое Освенцим, да? Крайняя степень истощения, просто живой скелет. Наши отбили вражескую позицию и нашли его. Боец ЗСУ два месяца был в плену в подвале, не кормили. Если бы не один русский солдат, который из жалости делил с ним свою пайку, умер бы от голода. От жажды пил антифриз. Знаете, что такое антифриз? К истощению добавилось отравление. Когда в госпитале мы обмывали его перед реанимацией, он был в прямом смысле холодный. Несколько его товарищей, тоже захваченных в плен, умерли от раны голода. Алексею повезло, его освободили. Мне дали компотика, все время повторял он, улыбаясь. Компотик был мечтой в двухмесячном голоде и холоде подвала. Собирая его вещи на эвакуацию, я увидел документы и фото. 27 лет, симпатичный парень с красивой девушкой. Это а все делают россияне. Которые рассказывают о фашизме и нацизме. Это ваши соотечественники, Олег. Я понял. Да вот мы не раз показывали, какие здесь условия, и то, что делают россияне с, с украинцами. Я не могу ничего по этому сказать, потому что, ну, все как бы сложно, на самом деле. А что значит сложно? Ну, сложно в плане вот э, дома, когда, да, к примеру, говорят одно, здесь говорят другое. Пока не увидишь, не прочувствуешь это, ничего как бы, ну... Олег, не я, ну вы можете, вы же ощутили ну, плен, который здесь? Вас здесь мучают? Нет. Кушать хорошо дают? Да. Но вы, вы говорите, что там типа говорят по-другому. Многие, которые отсюда уезжают, они говорят, что здесь мучают, бьют. Я за каждого уже не могу отвечать. Плохо там кушать дают и так далее. Я понимаю. Хотите что-то сказать украинцам? Терпение. В чем? Во всем. Так же, как и нашем терпении. Всем терпения. Все мы люди. Олег, вы понимаете, что это война? Да. Вы понимаете, что Россия напала на Украину? Да. Напала. Ну... И вы украинцам говорите терпение украинцам. Ну а что я могу еще пожелать? Просто даже извиниться вот чисто по-человечески, что вы сюда пришли. Я этого не хочу. За себя я могу извиниться. Я это, ну, это, это мне не нужно, грубо говоря, как журналисту. Я не хочу это выдавливать. Но понимаете, Олег, вот нас будут смотреть, и вы, будучи частью российской армии, я не хочу здесь читать ни мораль, ничего, потому что я уже очень устал от этого всего. Да, вот когда я разговариваю с россиянами, у них как бы, они, у нас говорят как бы... Э, нема зеленого поняття. Понимаете, о чем я говорю? Зеленого понимания. То есть россияне не имеют. Терпение украинцам. То есть мы вас дальше будем типа мочить, а вы терпите. Так это выходит. А я надеюсь, что такого не будет, это все скоро закончится. Понимаете то, что я к вам хочу донести? 8 миллионов выехало, да, в сторону Запада украинцев. 3,5 миллиона внутренне переместилось. Города разрушены. Много убитых гражданских. Мы не говорим уже о потерях украинской армии и так далее. Кто это все сделал? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Можете не отвечать. Россиянам что-то хотите сказать? Вы сказали тоже терпение россиянам. В чем? Тоже не буду ничего говорить. Я смотрел последнее видео, которое у нас выходило, да, и люди пишут, они сами сделали этот мем, да, они сами сделали этот мем, э, те, которые смотрят YouTube-канал на Медиа, это не про вас, потому что сейчас уже как бы единицы. Одни идут воевать, чтобы не сесть, а другие идут воевать, чтобы освободиться. Понимаете, о ком я говорю? Освободиться в чем? Ну, заки, вагнера. Mm. А кто идет воевать, чтобы не сесть, это мобилизированные. Правильно? И вот это вся Россия. Это одна большая колония. А нравится так жить? Жить нравится. Украинцам тоже нравится жить. Я знаю. Всех. Нравилось жить, особенно тем, кто умер. Всем солдатам, гражданским и так далее. Как закончить войну? Я не могу сказать. Я не могу знать этого. Но вы часть войны? Я уже не воюю. А если будете обменены? Хотите быть обменены? Да. А для чего в России? Просто вот у меня вопрос. Не знаю. В чем смысл вашей жизни? В сыне. Если в сыне, то у меня следующий вопрос. Это вообще удача, что мы разговариваем, правда? Если смысл жизни в сыне, то я не понимаю, зачем вы пошли в Украину. Вы же могли в черном пакете пройти. Или вы рассчитывали на деньги, которые заплатят за вашу смерть? Нет. Не знаю, чего там ну, не хватает. Ладу дают там в России, машину на смерти, еще там что-то какие-то. Ну, об этом не слышу. Ну так в чем логика? Если смысл жизни в сыне, а зачем вы пришли в Украину? Чтобы умереть? Нет. Но ну, как Просто не... сделал ошибку. Это не логически. Я понимаю. Просто я сейчас понял, что смысл в сыне. И где? Здесь? Да. Это как пришло? Озарение какое-то было? Да. А здесь что читали? Да. Джек Лондон. Что, белый клык? Нет. А, про моряка, я не помню, как он называется. Киноглет. Знаю, что Джек Лондон. Там рассказы были. Когда возвратите, что планируете делать в России? Ну, работать, продолжать. С сыном больше видеться. Учиться. В Украину приедете еще? Нет. Помогать не хочете уже? Нет.